Everything is fine. Everything is fine. Everything یعنی هر چیزی is یعنی است fine یعنی خوب و روبراه و ردیف Everything is fine یعنی همه چیز خوبه همه چیز مرتبه Everything is fine Everything is fine Fancy meeting you. Fancy meeting you. Fancy یعنی تخیلی meet یعنی ملاقات کردن meeting یعنی در حال ملاقات کردن Fancy meeting you عبارت و اصطلاحی است به معنی چه عجب از این طرفا خیال دیدن تو رو داشتیم چه عجب از این طرفا تو رو دیدیم Fancy meeting you Fancy meeting you. For a short while. For a short while. For یعنی برای یا به منظور short یعنی کوتاه while یعنی مدتی For a short while یعنی برای مدت کوتاهی For a short while For a short while. For Christ's sake. For Christ's sake. For یعنی برای یا به منظور Christ یعنی عیسی مسیح یا حضرت مسیح sake یعنی محض رضا به خاطر for Christ's sake یعنی محض رضای مسیح تو رو به خاطر مسیح For Christ's sake For Christ's sake For God's sake. For God's sake. For یعنی برای یا به منظور God با جی بزرگ اشاره به خدای یکتا و خداوند بزرگ داره سیک یعنی محض رضا به خاطر for God's sake یعنی محض رضای خدا تو رو به خدا for God's sake for God's sake for the last time For the last time For یعنی برای Last یعنی آخرین Time یعنی بار یا دفعه For the last time یعنی برای آخرین آخرین بار یا خیلی ساده یعنی برای آخرین بار For the last time For the last time from time to time from time to time from و نه from تلفظش درستش رو دقت بکنید from بین f و r صدایی وجود نداره ما هم صدایی اضافه نمی کنیم from یعنی از time یعنی زمان to یعنی به From time to time یعنی از موقعی به موقعی یا خیلی ساده تر یعنی بعضی اوقات گاه به گاه From time to time From time to time Get out of my way Get out of my way. Get out یعنی کنار رفتن یا بیرون رفتن. of حرف اضافه و به معنی کسره مالکیت در اینجا my way یعنی راه من. Get out of my way یعنی از سر راه هم کنار بروید یا از سر راه هم برو کنار. Get out of my way. Get out of my way. It gets on my nerves. It gets on my nerves. It یعنی آن یا اشاره به دور get یعنی به دست آوردن gets اس سوم شخص به خاطر it گرفته on یعنی روی my nerves یعنی اعصاب من it gets on my nerves یعنی اون موضوع روی اعصاب من میره باعث میشه اعصابم خورد بشه it gets on my nerves it gets on my nerves Cheers for Julie. Cheers for Julie. Cheers یعنی تشویق کردن. For یعنی برای یا به منظور. Julie یعنی جولی اسم خاص. Cheers for Julie یعنی جولی رو تشویق کنید کار بسیار خوبی احتمالا کرده میگه تشویقش کنید Cheers for Julie Cheers for Julie Go fly your kite. Go fly your kite. go یعنی رفتن fly یعنی پرواز کردن و در اینجا یعنی پرواز دادن your یعنی مال تو kite یعنی بادبادک یا kite go fly your kite از نظر لغوی یعنی برو بادبادک بازی تو بکن اما در معنی اصطلاحی یعنی برو پی کارت برو دنبال کار خودت برو رد کارت go fly your kite Go fly your kite. Go straight ahead. Go straight ahead. Go یعنی رفتن straight یعنی مستقیم ahead یعنی به جلو Go straight ahead عبارتی است به معنی مستقیم بروید مستقیم ادامه دهید Go straight ahead. Go straight ahead. Grease Tom's palm. Grease Tom's palm. Grease همونطور که میدونید یعنی گریس کاری کردن یا روغن زدن یا چرب کردن Tom اسم خاص apostrophe s برای مالکیت به کار رفته palm همونطور که میبینید L ش خونده نمیشه یعنی کف دست Grease Tom's palm یعنی کف دست تام رو چرب کن و اصطلاحی است به معنی به تام رشوه بده در فارسی میگیم سیبیل طرف رو چرب کن و در اینجا گریز تامز پام یعنی سیبیل تام رو چرب کن به تام رشوه بده گریز تامز پام گریز تامز پام باب هز ا لوس loose. باب هز لوس باب اسم خاصه یعنی باب هز یعنی او دارد سکرو یعنی پیچ لوس یعنی شل باب هز سکرو لوس در معنی لغوی یعنی باب یک پیچ شل داره اما در معنی اصطلاحی یعنی پیچ مخ باب شله یا اینکه باب دیوانه است باب هز سکرو لوس باب هز سکرو لوس I do not really trust Tara. I don't really trust Tara. I don't یعنی من انجام نمیدم. Really یعنی واقعا. Trust یعنی اعتماد داشتن. Tara اسم خاص یعنی تارا. I don't really trust Tara یعنی من واقعا به تارا اطمینان ندارم. I don't really trust تارا I don't really trust Tara. I want to go now. I want to go now. I want to یعنی من میخواهم که go یعنی رفتن now یعنی اکنون حالا I want to go now یعنی من الان میخواهم بروم I want to go now I want to go now Haste makes waste. Haste makes waste. هیست یعنی عجله کردن میک یعنی ساختن میکس یعنی میسازد و اسش برای سوم شخص یعنی عجله به کار رفته ویست یعنی خرابی یا هدر رفتن هیست میکس ویست اصطلاحی است به معنی عجله کار شیطانه یا اینکه عجله باعث خرابی میشه باعث هدر رفتن میشه هیست میکس ویست Haste makes waste. جان has a broad back. John has a broad back. جان اسم خاصه یعنی آقای جان هز یعنی او دارد براد یعنی گسترده و پهن و فراخ بک یعنی پشت براد بک یعنی فردی که شونه های فراخی داره جان هز براد بک در معنی اصطلاحی یعنی جان فردی است که سعه صدر داره طاقت انتقاد داره میشه ازش انتقاد کرد و باهاش صحبت کرد خیلی صبور سنگ صبوره جان هز براد بک جان a broad back. Have you arrived? Have you arrived? Arrive یعنی رسیدن arrived در زمان گذشته ایدی گرفته Have you arrived? در حالت سوالی گذشته کامل اتفاق افتاده یعنی آیا تو رسیده ای مثلا نیم ساعت پیش دوستتون از شما جدا شده رفته سمت خونهشون بعد شما ازش میخواید بپرسید که رسیده ای بهش میگید Have you arrived؟ آیا تو رسیده ای؟ Have you arrived؟ Have you arrived؟ He began to shout. He began to shout. He یعنی اوی مذکر begin یعنی شروع کردن و در حالت گذشته میشه began یعنی شروع کرد shout یعنی فریاد زدن یا داد زدن he began to shout یعنی او شروع به فریاد کشیدن کرد he began to shout he began to shout He got a soft job. He got a soft job. He got یعنی او به دست آورد در زمان گذشته. He get یعنی او الان به دست آورده. He got یعنی او به دست آورد. Soft job یعنی کار راحت و آسان. He got a soft job یعنی او کار راحت و آسانی به دست آورد. He got a soft job. He got a soft job. He is a handy man. He is a handy man. He یعنی اوی مذکر is یعنی است handy man یعنی فردی که از دستاش خوب میتونه استفاده کنه یا در فارسی میگیم دست به آچاره با ابزار خوب میتونه کار بکنه He is a handyman یعنی او فردی دست به آچاره He is a handyman He is a handyman He is a new money He's a new money. He یعنی اوی مذکر new یعنی جدید money یعنی پول new money به فردی که تازه به دوران رسیده باشه و تازه به پول رسیده باشه گفته میشه He is a new money یعنی او آدم تازه به دوران رسیده است He is a new money a new money He is a tough guy. He's a tough guy. tough یعنی سخت و محکم Guy یعنی یارو یا مرد یا آقا He is a tough guy یعنی او آدم یا فرد پرطاقت و قرص و محکمی است is a tough guy He's a tough guy He is an imposter. He is an imposter. Imposter یعنی فرد دقلباز و کلکباز و شیاد. is an imposter یعنی او آدم دقلباز و شیادی است. is an imposter. He is an imposter. He is not my type. is not my type. Type یعنی نوع همچنین به معنی با کیبورد تایپ کردن هم استفاده میشه my type یعنی هم نوع من he is not my type یعنی او نوع من نیست اما در معنی اصطلاحی یعنی او به من نمیخوره با من جور در نمیاد he is not my type He's not my type. He is very sloppy. He's very sloppy. Very یعنی خیلی یا بسیار. Sloppy یعنی شلخته و نامرتب. He is very sloppy یعنی او خیلی شلخته و نامرتبه. He is very sloppy. He is very sloppy. He is all smiles. He is all smiles. Smile یعنی لبخند زدن. All یعنی همه. He is all smiles یک اصطلاح هست یعنی او خیلی خوشحاله قند توی دلش آب میشه از خوشحالی He's all smiles He's all smiles